Saluton kai bon veno na nia nova Zamenhof medito. Odiao anca o inspirita de la lasta tempa i rimarco i alla lasta i medito mi decidis legi kai mediti kun vi sur eh, kelkai vorto de Zamenhof pri patriotismo, cae do estas ie pagio tricent dec hoc, en la tractagio hilelismo en iaro 1906. Temas pri la dogmo de hilelismo numero 6. Patriotismo a osservado alla patruio, minomas nur la servadon, alla bono de ciui miai sam regnanoi, pripensu sam landanoi. De cia ain deveno, lingvo au religio ili estas. La servadon speciale alla genta interessoi, lingvo au religio de tiulo giantaro, cio in alando presentas la primulton, mi neniam devas nomi patriotismo. Do, um, ehm, ci tiu uno e la plei ticlai punctoi de la tuta Zamenhofa filosofio, mi pensas, char eh, sub la vorto patriotismo oni comprenas uh, eh, diversa in aferoin, cae la aliro de Zamenhof la mi esas tre clara, cae mm, mi devas diri che shaina salmi che gin essa stie popular char eh, zamenhof uh, disigas complete a partigas complete la concepton de patruio con eh, la concepto de lingvo religio kai gento do etna origino ciu tio estas kion oni normale consideras sub la vorto patriotismo? Mi ne Do, mi invitas nin ciuin cun mediti per tio, char ce tio puncto estas grava por uh, eh, compreni la tutan programmum della parallela proiecto de Zamenhof nome Hillelismo Homaranismo, la unua cae dua versio. Cai, ja, yeah. cai cia maniere gi interplectigas con, con esperantismo. Do, la fero è sufficie complica, certe, kai giuste pro tio estas multai commentoi cae diversai opinioi. Se la afero estus simpla, oni ne besonus discuti, por compreni. kai do tio signifas che la afero estas vere complica kai tutte ne clara, anca o al Zamenhof mem, lau mi. Charlie Shangis uh, eh, vortigo in uh, pri la afero mult foie. Non bone, do. No. Kion vi uh, comprenas sub la vorto patriotismo? Ciu ancora oggi tiu vorto estas actuala? Exemple, en Italia ogni parolas pri suverenismo, kiel, eh, ni diru, nova forma de nazismo, do nazismo ne estas patriotismo, estas multai aferoi. Zamenhof ali loce parolas spri genta chauvinismo, kai nisias che la... Electo de la vortoi stiras nian eh, comprenon de la realo, caido certe nestas neutrala afero electi unu au alian vorton. Bone, mi dankas vin pro latento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.